yàlla jàmm yàlla nekk ci yéen gars ñu ngi leen nuyu di leen jaajëfal hmm, gis ngeen photo de famille gis ngeen ko gis ngeen photo de famille bi tey li leen indi la lu tax Macky Sall convoqué rappeurs yi pale moom la leen indi léegi dañ leen di jox ñaari vidéo yu euh, TV5 Monde ak bu RFI ngeen déglu ci seen reportage après ñu ñëw ci yéen lan moo taxoon Macky Sall convoqué rappeurs ca après nous vidéo Macky Sall euh, en 2012. Macky Sall ne s'est pas exprimé ouvertement sur une éventuelle troisième candidature. Les organisations de la société civile estiment qu'il faut se mobiliser dès maintenant, à 16 mois de la prochaine élection présidentielle. Dans leur lettre, elles demandent au chef de l'État de couper court à la polémique en renonçant clairement à un nouveau mandat. Il y a des prémices euh, qui nous fondent à croire qu'il est important que la société civile sénégalaise, dans le cadre d'une initiative préventive, puisse lancer cette plateforme Diamagun troisième mandat. Jamagen, troisième mandat en Wolof, la paix vaut mieux qu'un troisième mandat. C'est le nom de cette initiative. Si le président Macky Sall ne s'est pas exprimé clairement sur une éventuelle troisième candidature. Pour dire au président Macky Sall de se prononcer publiquement devant les Sénégalais pour que le pays puisse rester dans la stabilité et le calme parce qu'on connaît tous les affres liés à un forcing du troisième mandat. La société civile réclame avant tout le respect de la Constitution. Stipule dans son article 27, je cite, Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Il y a 11 ans, elle s'était déjà battue pour barrer la route à un troisième mandat d'Abdoulaye Wade. De cette mobilisation était né un mouvement, le M23, auquel Macky Sall lui-même avait participé on était vraiment très gêné 11 ans après de venir dire non à une troisième candidature d'un président qui était au cœur de la lutte contre la candidature d'Abdoulaye Wade. Euh, on se pose même des questions sur euh, à quoi euh, a servi notre lutte en 2011. Mais en même temps, on se dit que la démocratie, c'est des conquêtes perpétuelles. On n'a jamais d'acquis, il faut les préserver. En plus de la lettre envoyée au président, les organisations signataires prévoient des actions sur le terrain, avec notamment une tournée à travers le pays. gars yi ah. le coordinateur du mouvement citoyen Amar, Moro Noir, TV5 Monde Légui li taxoon Macky Sall convoqué woon rappeur. yi gis ni rappeur yi commencé à def une médiatisation au niveau international les opinion internationale bi ñuy commencé def ay reportages. et Macky Sall xam ngeen dafa am faiblesse ci les hommes blancs te xam nga ne reportage France de jouer catégoriquement ci politique gu Macky Sall te am nañ ay écho France Amadou Ba bëgg a proposer comme candidature aux élections présidentielles 2024 léegi loolu non la Macky Sall bëgg a maanaam am lu mu teg ci bëtu occidentaux yi ci

On va parler d'autres jeunes. Euh, je veux faire allusion à ceux du mouvement Yanamar euh, qui ont récemment fait l'actualité euh, pendant le 23 juin et aussi avec l'arrestation du rappeur Tchad. Ne pensez-vous pas un peu que l'émergence de, ces Yanamaristes, comme ils s'appellent eux-mêmes, constitue une sorte de, concurrence pour les appareils politiques traditionnels Mais d'abord, le mouvement Yanamar est un mouvement qu'il faut qu'il faut respecter, je pense. C'est un mouvement qui est issu d'un long processus, en réalité, du mouvement hip-hop. Qui a... Euh, vidéo Macky Sall ma leeral leen ci vidéo Macky Sall Si ah. su ngeen YouTube vous ko di ko di chercher Si vous su et si on parlait avec Macky Sall partie 2 vidéo bi dina mais léegi ñoom dañ ko mise à jour dañoo dagg vidéo bi maanaam wax ji ma leen di tegal man ci ci sama ci sama chaîne bi nous ci sen vidéo mise à jour mise à jour le 26 12e mois 2022 gis ngeen gis ngeen Télé futur média ñom dañoo bok ci ñi askan parce que ba avons Ndour doon genn di yor listam ci TFM dañoo vidéo le même au même titre que RFI ñoom tamit seen seen première vidéo bi nous njëkk a def titre dañu ni les rappeurs du Sénégal lancent une campagne contre le troisième candidature de Macky Sall. loolu dañ au Sénégal une initiative lancée ce jeudi. est-ce que vous comprenez Moi, taxoon ma leen ma leen doon wax naan li taxoon Macky Sall convoqué woon rappeurs yi au niveau du palais c'est que pour mu jox opinion internationale bi nii man ak rappeurs yi amuñu jafe-jafe pour mu calmer seen i seen i seen idée c'était ça le problème lii moo waraloon mu convoqué woon rappeurs yi au palais gars faaw ngeen comprendre Macky Sall yow nasal li ngay nas rek yow waa TFM lu ngeen nas ñu nocc ça fait dire que ñuy wax ni yow ngay woo les rappeurs dans le domaine politique du Sénégal léegi nan nga mën a def yow ñi nga xam yow da leen da leen reconnaître leen reconnaître catégoriquement ni bokk nañ ci les rappeurs les plus reconnus dans le dans le dans le secteur politique du Sénégal yow ngay woote ñooñu bokkuñu ci sa woote bi kon donc li ngay woote cool. est-ce que vous comprenez Moi, Macky Sall reconnaître na ci ni parmi les rappeurs qui s'activent dans le secteur politique du Sénégal il n'y a pas un plus grand que que le Yanamar. pourquoi Yanamar n'était pas présent kon donc on a leen lan Macky convoqué les minuscules rappeurs parmi le, le, groupe rap qui disait à l'époque euh, je sais pas si c'est plus France, que dinañ dem palais fa bi fa c'était Khouman..! c'était Euh, Khouman..! Khouman.. man pour man ba nga naan ñu dem palais fa salté ba fa nek pour man salte ba nekkoon jamono jooju ba légui mo raw mo fi nek Xuman salté ba palé ba légui jamono ji salté bu ko raw mo fa ah, yow a dem di dugg ci salté no xuman bet nga ñu yeen askan wi da leen jox lepp su leen xamé tay askan wi tax seeni concert askan wi ñoy ñew di yëkkati seen xaar di leen ko jox seeni album askan wi ñokoy jënd tay ngeen mëna taxawé ni askan wi di leen jëm paaka ginaaw ci ngeen xam ni Macky Sall ñaata at la def ci réew musu leen wo tay la leen di sogo ma ñew ci Simon Simon mo pour man kenn ku nekk mo waron dem ci Macky Sall bam dess ndax yow gis nga fi nga jaar ak Macky Sall duma fa taxawal ma ñëw ci nga ka blend yeen boy yeen ñi deglu nga ka blend deglu len son ka blend amul benn son bo xam da koy génne di wax ci njëriñu askan wi manam su dee génne ay son xam lu wax ni la mel ma tollu ni ma mel ni ma yor dayo bi amna naa amna auto bi amna naa li di woné wu mom ci bopom rek lay wax yeen ngeen yëkëti seen xaaliss di jox di ci ray seen bop ndax mom di pet seen temps di ko ci lo xam amul leen benn njëriñ askan wi du de ci tali bi benn carapit fir ben boy mu genn raf ko dedet jang mi boy di jàngi di xuus ci ndox mi du genn wax ko dedet moli yi amatul lu ñu ci géej du genn wax ko dedet manam faju gi kenn du ko def mu genn wax ko dedet taga tembe bi dem ba dik bi taga tembe mu genn wax du ko def dedet legi mom ci bopom rek lay woy yeen ngeen sonal sen bop di ko déglu yi sénégalais yi nañu wax l'essentiel te baye désir yi clament donc les membres de la plateforme pour qui, partout en Afrique, les conséquences d'un forcing pour les troisièmes mandats ont été tragiques.